Здравейте, фейс и ютуб маняци, колеги музиканти и певци и най-вече колеги начинаещи. Това е третият видео урок и ще говорим теоретично и, теоретично и практически за третият орнамент в българска народна музика, т.е. това е двойният морден. Така, теоретично за двойният морден какво може да кажем, че той се състои от 5 нотни стоености и пак по същия принцип чрез повишаване на интервал полутон. Тоест, давам ви пример от до пак. Следователно имат си 5 стойности и на интервал полутон. Тоест и си. До оператор, ако може само, нали, тук пресъсти. Пак започвам с втори, трети, втори, трети и втори. Както започвате от основния тон и повишавате на плутон, пак трябва да се върнете на основния тон. Тоест, борите Едно, две, три, четири, пет Пет нотни стойности, като първата и третата стойност са най-дълги, другите са кратки. Така, ето забележете двойния мурденг, за какво става въпрос, как се получава. Тоест до, до диез, до, до диез и до. Така. Значи, двойният мурденец е състои от 5 нотни стойности, като се повиши от основния тон интервал полутон. До, до диез, до, до диез, до. Така. Сега, практически как мога да го изсвирите? Нали? Както казахме в миналите уроци, първата схема е с два пръста, т.е. често го изсвирват с втори, трети и втори. отдолу е така. Утре по същия начин. Трети и четвърти. Четвърти и пети. Това беше схемата с а, два пръста. Сега другата схема, другата пръстовка, т.е. с три пръста. Сега, тук използваме втори, трети, втори, трети и накрая първи. Т.е. втори, трети, втори, трети, първи. Това е схемата с три пръста. Така. Другия начин който също го използват, нали? е трети, четвърти, трети, четвърти, първи. Значи, единият начин е втори, трети, втори, трети, първи. Другият начин е трети, четвърти, трети, четвърти, първи. Окей. Да се надявам, че сте, разба... че сте разбрали нали, теоретично и практически за какво става въпрос с морденът, т.е. за морденът двоен морден, орнаментът двоен морден. Така е. Съжалявам, че нали, правя грешки относно нали, говоренето. Просто не е лесно нали, да се изразява човек, когато го записва и го прави самият видеоклип от раз на момента. Така. Надявам се да сте разбрали нали, всичко. И ще се видим до на следващите видео, видео Чао и до нови срещи!